Es brennt, Rillende, es brennt. Oi, unser Ohren steht und Nabi, brennt. Weise winden mit ihr Gosen, reißen, brechen und zerblosen, stärker noch die wilden Flammen, als er umscheun brennt. Und ihr steht und guckt, er soll sich mit verlegter Hand Und ihr steht und guckt das Eis nicht, unser Städtel brennt. Es brennt, Ritter. Es brennt, die Hirt ist noch in Eich allein gedämmt. Euch das Städtel ist euch teier, nehmt die Kälin, lässt das Feier, lässt mit eigen Eigenblut, beweist, dass ihr das kennt. Heit mich Brüder ob er sich mit verlegter Hand. Heit mich Brüder, lässt das Feier unser Städtel brennt. Dieselben Gassen, dieselben Straßenbahnen, dieselben Burschen laufen herum, schreien, kauft eine Zeitung, kauft von mir. Derselbe Himmel wie vorher, nur der Mensch ist nicht mehr derselbe. Verselig Quellen und Boulevarden, für mir als ein Quartal. Verwus soll jener mich als Narren, verwus war mir ein Tränen Qual. Für was der euch frisst durch den Brettel, für wer dies weiter geht. Für was, für ihn, mein Heim, mein Bettel, und mein Geleger hoff ich ein. Sie darf es also sein, sie muss es also sein, das Vereinen ist Glück verschert, und vor dem Zweiten ist alles verwehrt. Klassenunterschiede, die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind im Ghetto nicht verschwunden. Die einen haben nichts gehabt, aber die anderen haben gar nichts gehabt. Mhm. Wenn du kein Moos hast, habe ich einen Rat für dich. Sag deinem Hintern auf Wiedersehen. Moes op oh Moes, Moes ist der erste Saal. Moes op oh Moes, Moes ist der beste Saal. du nicht mehr Moes, ist in ihrer Kraut. Jeder weg die Bombe und sagt dir guten Tag. Hier, Moes op Moes, Moes ist der erste Saal. Moes op Moes. Morgen oh oh ist der erste Sabbat, Morgens und Morgens, Moses, du beste Sach. Die Geschenke Mine nimmt von uns an ihnen und gibt uns aufs Essen breit mit Sacharina, ja, Morgens oh, Morgens, Morgens ist der erste Sach. Fleisch, Klößchen, Frikadellen, wie heißen die hier? Buletten <laughs> aus Pferdefleisch. Das war natürlich ein großes Dilemma. Pferdefleisch war noch zu bekommen auf dem Schwarzmarkt, aber das war natürlich nicht koscher. Ich hab gemacht Koteletten zu Leberle jeden, mit dem Pferdesfleisch Koteletten, seine Menschen euch zufrieden. Man stellt aber kein später stehen, wird das laut verstinken. Trinkt man auch ein Gläserle Tee mit der Sacharinke, bim bam, bimmel bam, Bim, bim, bon, biri, biri, bon. Das Chanson von Casel Brodo. Ähm, behandelt eine Art, ja, das ist eine Geschichte über eine Resozialisierung. Viele äh, sind ja viele Kinder, Jugendliche übrig geblieben, deren Eltern schon ermordet oder abtransportiert waren. Äh, die haben sich auch irgendwie durchgeschlagen äh, mit Stehlen mussten sich irgendwie was beschaffen. Und dieser Junge hat aber Glück gehabt, der ist äh, zum Transportdienst gekommen im Ghetto. Transport hat geheißen, einen Karren ziehen oder schieben. Hm? Wir hatten mal eine Heimat, hatten Mann, geschickt mich lernen als mein Kind verdient. Gemeint, ich will ein Doktor sein, Miss Dame, gezatzget und gezerrt sich mit mir. Und plötzlich hat der Sturm sich zerholt, geblieben bin ich einsam wie ein Stein. Diese gute Menschen haben zugetrudet, und jetzt bin ich schon wieder nicht allein. Weil ich bin vom Transport, mich kennt da jeder im Gas, ich bin Transport, ich äußere Graf und ich Spaß. Heu seid mein Bogen, er auf dem schweren Joch getrogen. Und mit stolz kann ich euch sorgen, aus dem Transport bin ich. Wie Sie das aber gemerkt haben, wo es jetzt hingeht, haben welche die Waggons aufgebrochen haben sich auf DSS gestürzt. Im Lied heißt es Gestapo, ist ein DSS. Und tatsächlich mit Zähnen und Klauen gekämpft und einigen von den SS die Kehle durchgebissen. Ich habe das selber erlebt. Sei hoben das Sein, als man hat sei verfiert, man fiert zu der schrecklichen Schiete. Sei hoben zu brochen, die Tier von Wagon, genommen allein mochten Pflichtet. Sei hoben geworfen sich auf der Gestapo und sei die Kleider zu rissen, geblieben seinen Jägern, neben die Jägern etliche Deutschen zu pissen. Still, still, lasst uns schweigen. Gräber wachsen hier, die Feinde haben sie gepflanzt, und sie wachsen bis zum Himmel hinauf. Es führen Wege nach Tonal, es führt kein Weg zurück. Unser Vater ist verschwunden und mit ihm das Glück. Stille, stille, war mir Schweigen, quorim wachsendor. Oben sei verpflanzt die Sonne, grinnen sei zum Blut. sein. Unser Unglück wollen so nimm, seh wie nicht verstehn. Zum träg es euch die Jammern, zwiss es euch et um zusammen. Nur zu unser Pein, kein bissel Schein. Ein Mädchen mit einer Haut wie Sand hält einen feindlichen Konvoi auf. Still, die Nacht ist euch gestellt und der Frost hat stark gebrannt. Sie gedenkst du, wie ich heute diesem Lied beschreibt er das befreiende Gefühl, den Gefängnismauern des Ghettos entkommen zu sein, in den freien Wäldern, mit einem Gewehr über der Schulter. Wir sind weniger an Zahl, aber tapferer als Millionen. Wenig seinen wir im Soll, da ist er wie Millionen, reißen wir euch Berg und Toll, Brücken, der Skalonen, die Faschist Faschismus zittert wird, er reißt Niveau von Wahnen, stürmen jeden von unter der Erd, jeden Partisanen, den Faschist zittert wird, er reißt Niveau von Wahnen, stürmen jeden von unter der Erd, jeden Partisanen. Sollte ne Kunde hat er Sinn, wenn mit Blut verschreibt ihn, bei dem heiligen Beginn Scheren wir die Streiten. Nein, wir werden nicht kein Mord sein, die letzte Mohikaner. Sprengt der Nacht die Sonnenschein, der jeder Partisane. Nein, wir werden nicht kein Mord sein, die letzte Mohikaner. Sprengt der Nacht die Sonnenschein, an hic te dankisana iene cur de sunt pro plota